hayırlı olsun, babaların tam olsun. Şahvallı, ya inanan bugün toy verirsin, bağırın, al düş peygamberle tutum olsun. Allah'ı amin. Ey Kudayım hamdasın, evler hamdasın, vasa biletine tuha versin. Kirlik yeteğinden cılmacın umar beni versin. Tasar hanım bayım olsun, kazan hayat hayt olsun, tört tülüm sahip olsun, kömrü tanım sahip olsun. Olun olsun uyara, kızım olsun kıyara, kelim kıyıyor atansın, olun olsun bir yara. Verirler Allah tanmasın, köye versin babasın, öze versin kalmasın. Allah'tan rahmet, peygamberden şafakat, şahsılardan şahlet, yetkisi canını kavlet. Toy toy olasın, toy Erdoğan'da çoğulsun. Amin, Allah hakkı. Assalamu alaikum. Hoş, kavim, kuda көкеміздің тойы бір жығылмай сүрінбей аман есен тарқап құдай қаласа ақыры бұйырып мына палуандардың білегі талмай құдай қаласа тоймен шаршаңыздар дендеріңіз сау болсын әрдайым құрметтеріңіз той болсын заманымыз тыныш бала шағамыз аман болсын аумин аллаху акбар рахмет әжен рахмет чарлиз палуан сізге де осындай той жұғысты болсын телім беріңіздер палуанның менеджер. әрекеттеріңізді жасаңызда шабандоздар отыз мың теңгені бар боласын отыз мың теңгені келіп аласың дегеніміз қайратжан оқи беріңіз тағайбек көкі, тұрсын атамның баласы тағайбек көкіден екі өгіз салымге түскен боласын жаңа тілге тиек біз жадыра апай ербол нұрбол жүз мың теңге нұрлан елқонов жүз доллар жеңіс ағайыннан он мың ержан құдабаладан отыз мың тұрлыбек ағайыннан жиырма мың қарлыбай оңтүстік жол жиырма мың ерназар оңтүстік жолдан жиырма мың арман оңтүстік жолдан он мың дінмұхаммед ағайыннан он мың бару қазыналы қария қолшығаш ахмет қажақ қалдың. шейх ахмет қажақ қалдың. шейх есімді мені бару нұрислам шабандос салды